kommer det en polska ifrån Torsång. Eh, som ligger då mittemellan Falun och Borlänge. Typ. Eh, efter en spelman som hette Haglöv. Och det fanns ju en Haglöv som gjorde ryggsäckar så därför brukar den här polskan kallas för ryggsäcken. Det finns egentligen inget samband. Eh, den går i D-dur. Och eh, till mina elever så kan jag säga att jag tror att